Дорогие сябри, зараз слово мають організатори Чорнобильського шляху, от організаторів і заявників партії БНС, керівник партії БНС Григор Костучов. Шановні сябри, дякую вам усім, що ви тут. Дякую вам усім, що ми тут уже разом. Бо я ще раз хочу сказати о тих проблемах, які існують на нашій землі. Два дні тому назад люди, які залишилися там жити з тих часов. І вони харчуються тими продуктами, які вирощують на своїх огородах. І вони готують своїх маленьких дітей. И самое страшное, что про них забыли улады. Про них забыли местные улады, про них забыли центральные улады, про них забыли областные улады. Сегодня мы с вами выступаем проблему не только Чернобыля. Сегодня мы с вами вызываем проблему Островца. Сегодня мы с вами вызываем, с вами вызываем проблему Светлогорска. Сегодня мы с вами вызываем проблему Бреста. Мы вызываем еще шерсть экологичных проблем. Тому що коли ми не скажемо гэта нашим білоруським уладам, гэта їм не скаже ніхто. Нам треба про гэта казати на всю моду. Коли ми про гэта не будемо казати, то ми будемо вибирати по одному. За прошлых три месяца населенство Беларуси сократилось 7,5 за три месяца. А что будет далее? Мы тут повинны сказать уладам, атомной энергетики у Беларуси нет. Но не буде нашей країни, не буде білорусів. Живе Білорусь!